pernah pas lagi ke WC bawah gedung 6 lagi kelas pagi ada yang nemplok di tembok pojokan rambutnya ngejuntai panjang kukunya panjang mukanya ketutupan terus bau darah juga eh nemploknya di pojokan atas deket langit-langit itu kayak di film-film eksorsis tiba-tiba sama-sama ada suara cewek teriak tapi pelan hei hei mau kemana kalian tengok sini dong <laughs> kita yang cuek dipanggilin terus lama-lama fokus dengerin tiba-tiba kamarnya gerak oke nggak apa-apa kalau mau hadir kalau mau nampak nggak apa-apa kamar aku diburin olen olen sayang nah terus tiba-tiba ada yang nyolek tau nggak pas habis nyolek dia noleh tau nggak habis itu kenapa habis dia noleh Kakak, Gaga, Sukriya for click this video and welcome. Oke, Hari ini kita akan menelusuri sebuah artikel yaitu yang salah satunya adalah kampus-kampus terseram di Indonesia. Udah siap? Ya udah kita mulai aja langsung ya. Kampus yang pertama memiliki nama sesuai dengan negara kita yaitu Universitas Indonesia. Nah, di sini aku akan lebih mengerucut nih di sebuah fakultas yaitu di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Ada banyak cerita nih tentang cerita-cerita yang mungkin bisa dibilang horor atau mistis atau mistik atau ngeri gitu kan ya. Oke langsung aja kita bahas tentang salah satu universitas di negara kita yang punya nama yaitu Universitas Indonesia. Nah, di sini tuh ada banyak sekali persaksian dari para mahasiswa-mahasiswa entah itu mahasiswa asli dari fakultas tersebut atau mungkin kan banyak yang belanja tuh dari kampus lain, mungkin aja mampir gitu kan ya di komentar di kolom komentar dari Instagram Kantin Sastra ini. Oke. Okay. Uh, eh, langsung aja cek uh, yuk langsung aja cek videonya. Langsung aja kita masuk ke Instagramnya yuk. M mungkin aku kurang serem ya. Yuk langsung aja kita buka Instagramnya kalau nggak salah kantin sastra tuh kan kantin dot sastra ini aku udah ngefollow ya udah lama banget sih ngefollownya dan ini kemungkinan adminnya itu saya kenal <laughs> oke dan di sini kantin sastra tuh uh, memiliki program kerja ya program kerja sosial sepertinya yaitu membantu para pedagang kantin yang terkena dampak pandemi ini kan jadi jadi banyak yang tutup kan nah, bukan banyak tutup kayaknya tuh karena ya mahasiswa kan gak ada yang masuk siapa yang mau beli ya nggak mungkin satu juga yang masuk kuliah kan mana sih kemarin oh ini nih oke kita klik aja ya udah siap <laughs> adminin tanya nih ada yang punya supan cerita horor di gedung 6 FIB UI atau sekitarnya? Coba sini cerita ke Kansmin. oke yang pertama dari ini di Twitter ya. Kemudian di Twitter nih kayaknya nih. Oh tuh kan, pakai langsung nih dari Ed Sephimo. Gedung paling angker di FB ya gedung 4, 5 dan 6, terutama gedung 6 nih. <laughs> Kalau lo nyempetin nginep sambil internetan di belakang gedung 4, lo bakal diganggu sama baik suara atau sesuatu yang jatuh dari pohon padahal tidak ada angin apapun. Nah, kayaknya lebih enak deh kalau misalkan kita virtual tour langsung ke kampus ini atau langsung ke FBUI ini ya. Yuk oh bisa alhamdulillah oke akhirnya kita berada di uh, depan kampus eh depan fakultas dari ilmu budaya ini ini di siapa kemarin ada ini kayaknya dia bakal terbaru gitu gak sih kalau Google Maps tuh nggak tahu deh kemarin tuh nggak ada mbak mbak ini aku ngeliatnya oke kita masuk ada ojol eh, ada kayaknya ini deh Oke teman-teman, kali ini kita udah sampai nih di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Universitas Universitas Universitas Indonesia. Nah, kan banyak nih cerita-cerita horor yang ada di dalamnya nih. Langsung aja kita bahas ya. Nah, ini kenapa nggak bisa masuk ke gedung-gedungnya? Karena kita kan Google Maps ini tuh nggak bisa masuk ke area yang nggak dilewatin mobil kalau nggak salah. Makanya kita langsung aja nih ke sini. Nah, ini tuh gedung berapa sih kalau nggak salah aku lupa. Ini gedung satu. Ini gedung satu nih ini yang sebelah sini gedung satu terus ini gedung dua seingat aku lupa gitu loh oke langsung aja nih gedung paling angker di fibui. lanjut ya yang tadi ya ada jawaban pasti dan benar mengenai lelaki Eropa misterius di gedung 6 FIBUI. Khusus anak FIBUI, siapa yang tahu cowok Eropa yang pakai baju biru muda dan celana hitam di gedung 6 tanggal 25 Februari? Kayaknya gedung 6 FIBUI beneran horor gak sih? Kansmin selama kul Kansmin selama kuliah mana-mana aja. Pernah kita latihan PK sampai malam dan santai bahkan. Katanya sih gitu, kata Kansminnya. Mungkin Kansminnya belum pernah ketemu ya. Kayak kita lihat kolom komentar pasti lebih asik. Pernah pas lagi ke WC bawah gedung 6 lagi kelas pagi ada yang nemplok di tembok pojokan rambutnya ngejuntai panjang kukunya panjang Mukanya ketutupan terus bau darah juga. Eh nemploknya di pojokan atas deket langit-langit gitu kayak di film-film eksorsis. Pas lagi latihan PK ada yang ha, ada yang hahaha Masih gimana sih? Pas lagi latihan PK ada yang hahaha di atas lantai tiga sambil ngintip-ngintip. Sama depannya tuh kan ada gazebo arah musola gedung mana sih gedung 6 iya ada gazebo oh, gazebo yang baru kalau jam 5 ke atas itu udah wangi-wangi melati. Kadang kalau lagi duduk di situ ada yang nimbrung juga. You guys know who lah yang nimbrung di area gedung 6 siapa? Oh aku tahu. Oke kita lihat balasannya ya. ini asik nih. Sepertinya syaitan-syaitan FIB wujudnya mahasiswa. Oh enggak juga. Sa, please bantu jawab siapa yang nimbrung? Kepo. Kayaknya si Anessa ini mungkin induku juga ya. Gedung 6 yang mana sih kok tiba-tiba hilang ingatan gedung 6 tuh yang deket sama ini jembatan Texas. Bisa nggak sih kita ke jembatan Texas? Nggak akan bisa ya. Jadi kalau gedung 6 bisa tuh kita lewat sini. Nah, kalau mau ke gedung 6 bisa langsung ke sini. Nah, kalau kita masuk ke sini kalau kita masuk ke sini lurus aja itu nanti kan tembusnya kan gedung 6 eh gedung 4 dulu habis itu gedung 6 nah habis nanti akan nemu tuh jembatan Texas oke ini gedung 10 warna putih ini ini gedung apa gedung 3 kalau nggak salah ya gedung 3 kalau nggak salah udah lupa terus eh, lanjut dosen ngelihat sesuatu lagi di kelas temen ngelihat ada yang pakai kebaya nari-nari di depan gue pas lagi presentasi Anak dosen yang masih kecil gak berani ke lorong lantai satu situ. Temen ngeliat kuntilanak merah legend di pelataran gedung 6. ya sih, emang kalau yang si Mr. Keong warna red ini tuh emang legend banget sih kalau di gedung 6. Tapi dia tuh pindah-pindah gitu loh, nggak cuman di FIB. Oke, mulai merinding. Nggak lupa Wardana Zura jadi dua padahal gak masuk tapi ada dia di kelas satu-satunya cerita horor aneh di gedung 6 adalah gak lulus mata kuliah <laughs> selawatin dulu yuk bang baru tahu ada cerita lelaki Eropa iya sih sama sih kalau lelaki Eropa kayak sama deh kalau zaman aku dulu tuh lebih terkenal tuh sih yang merah itu di gedung 6 di masa gue kuliah kabar nih ada satu kelas yang selalu lebih satu mahasiswanya. Pas kuliah sih 20 orang. Absen terakhir cuma ada 19. <laughs> Iya yang di belakang itu ya. Ini emang sering sih. Aku juga pernah ngalamin. Oh, jadi ini tuh udah jadi cerita legend. Bahkan sampai ke angkatan sekarang. masih tetap melegenda. Gue sih gak ngalamin, tapi cerita yang beredar banget Udah pasti gedung 6 dan jalanan dari gedung itu ke musola entah kenapa gak enak hawanya. jadi gerah. Tuh kan, kameranya langsung error. Ngeblur ya? Enggak ya please, tolong. Ya bahas kayak gini pasti ada gangguan udah pasti gedung 6 dan jalanan dari gedung ke gedung itu ke musola entah kenapa gak enak hawanya jadi dari gedung mau ke musola itu ngelewatin tangga gitu loh naik ke atas itu emang hawanya emang gak enak sih gue di tiga angkatan 2003 waktu itu ada matkul bunpo bunpo pan ya sama almarhumah menik sensei di gedung 6 lantai 2 kelas pojok tuh yang viewnya danau dan musola oh tahu tahu kita kan duduknya nungguin munggungin jendela kita kan duduknya munggungin jendela dong ya nah baru jalan 30 menitan tiba sensei tiba tiba tuh tiba-tiba sensei diem sesaat terus dia bilang udah bubar ya karena saya barusan lihat ada yang jalan dan kita kan lantai dua bubar semua bubar <laughs> kandang rusa 2012 pas abis isya gerimis lewat situ berdua temenku nyaris hujan jadi kandang rusa itu deket banget sama FIB jadi keluar FIB kalau mau ke arah ke stasiun pasti lewatnya kandang rusa gitu kalau pengen cepet kalau nggak pengen naik bikun bis kuning di UI jadi pas abis Isya gerimis lewat situ berdua temenku nyaris hujan oke nih ini kalau mau ke kandang rusa bisa nih lewat sini Tuh keluar dulu nggak bisa ya eh nabrak portal <laughs> kita keluar ke lagi bahas kandang rusa kan ya udah kita anterin yuk ke kandang rusa um, oke kan jadi bagus nih nih kalau kita ke kesini nih masuk ke sini nih ya ini kan dia ceritanya kadang rusa nih tahun 2012 ini tahun 2012 tuh gimana nggak tahu deh jadi kadang rusa tuh ini nih itu udah nggak ada rusanya tapi sekarang eh dulu pas aku nggak ada rusanya tapi kalau sekarang nggak tahu deh jadi pas habis isya gerimis lewat situ berdua sama temen aku nyaris hujan sepi banget nggak ada orang lagi sisa tuh berarti malam-malam dong <laughs> ya Allah habis kuliah malam apa gimana sih kak lampu masih remang banget banyak pohon randu tinggi-tinggi kan makin ke tengah makin makin ke tengah jalan kaki kepalaku makin berat akhirnya jalanku nunduk banget tiba-tiba sama-sama ada suara cewek teriak tapi pelan hei hei mau kemana kalian tengok sini dong <laughs> kita yang cuek dipanggilin terus lama-lama fokus dengerin tiba-tiba kamarnya gerak tiba-tiba manggil lagi hei yang di bawah lihat sini dong <laughs> Duh, berarti dia di atas pohon manggil-manggil kapok gak mau lihat situ lagi kalau malam-malam tiga minggu sebelumnya lihat pocica juga di kandang rusa auto teriak oke ini ngeri asli ini ngeri <laughs> ngeri itu apa sih digodain kalau sama badan gitu tuh paling nggak tuh digodain gitu karena nggak ngerti tiba-tiba karena nggak ngerti tiba-tiba dia nongol dari sini terus ngagetin ya kalau wajahnya cantik gitu kan ya mungkin kita masih oh yes tapi kalau misalkan ya nggak juga sih meskipun cantik tapi dia tetap bukan manusia <laughs> eh dulu temanku ada yang cerita kalau udah sore lihat kandang rusa pasti nunduk karena banyak poci berterbangan dari pohon ke pohon <laughs> aku aku bukan ketawa tuh bukan karena gimana ya kayak lucu gitu loh tapi kalau mau ngeri ya karena emang udah sering ngeliat kan aku jadi kayak ya udah tahu bentuknya kayak gimana terus kalau misalkan mereka cerita terbang terbang berterbangan tuh kayak berasa lu kayak berasa apa ya ya Rob serem ini kejadian pas abis beber itu bukan yang rame-rame balik lewat kandang rusak Gue di belakang nggak tahu apa-apa, jadi jalan slow aja. Begitu udah keluar kandang rusak, baru diceritain. Bukan yang ini, Rai. Ini beda lagi yang itu, pocong yang mati lampu di kandang rusak juga. Padahal lagi rame-rame ya. Tapi lagi mati lampu seui ui Nah, lagi mati lampu, terus mereka lewat kandang rusak yang udah jelas-jelas tuh udah lama nggak dipakai. Ya udah masalah. Wala iya, padahal rame-rame lihat kandang rusak loh gue sering dah dulu di atas jam 8 jalan ke kosan di Barel nah Barel itu seberangnya ini deket uh, belakangnya stasiun UI oke okay. nggak apa-apa kalau mau hadir kalau mau nampak nggak apa-apa kamera aku diblurin terus jadi lemot maaf ya teman-teman lanjutlah jadi Min di gedung 6 lantai 3 itu dulunya tempat gamelan Jawa dan 6 eh dan Bali kayaknya kita tuh enaknya tuh nyari gedung 6 gedung 6 FIB UI pelataran yang tadi dimaksud itu pelataran yang tadi dimaksud nih yang dari gedung 6 mau ke musola tuh pasti lewat eh bukan ini bukan gedung 6 ini gedung depannya gedung 6 depan gedung 6 nih ini tuh ke depan gedung 6 gedung 6 FBUI e. nah kalau mau lewat ke musola kita harus lewat sini tuh lewat situ orang nih orang ada orang laki-laki ini belok kanan mana ya kalau dari sampingnya Oke. Coba. Nggak tahu deh, ini kayaknya emang gedung 6. Jadi ini tuh belakang gedung 6 selalu kayak dibuat apa ya dulu tuh ditaruh gudang dipakai untuk naruh barang-barang bekas habis PK habis petang kreatif gitu loh pokoknya intinya ini gedung 6 jadi di, nah jadi di depan gedung ini dan ini musola nah dari uh, dari lewat habis gedung ini kan belok kanan nih habis belok kanan terus kita pasti akan nemu tangga ke atas musola kita akan naik ke musola ini gitu jadi ini kita masih di gedung 6 ya oke jadi min gedung 6 lantai 3 itu dulunya tempat gamelan Jawa dan Bali ini dia kayaknya angkatan lama dan kita sama-sama tahu gamelan lama ya itu kayak gimana ya hmm. terus zaman masih ada D3 yang mana kuliah bisa sampai jam 8 malam banyak banget rekan-rekan D3 dan dosen D3 yang lihat anak-anak kecil lari-lari dan main-main di luar jendela lantai 2 di luar jendela coy di luar jendela itu dia ngawang plus penampakan mahasiswa yang cuma kelihatan sama dosen di kelas tapi tidak sama mahasiswa sekelas belum lagi gedung enam itu deket sama makam keramat aduh nggak tahu deh kalau makam keramat ini nggak tahu btw cerita horor di FVB mah aneh banyak banget main cerita horor UI apalagi sebelah mana sih guys makam keramat musola pak Peng, pengimaman musola FIBI UI itu dulunya makam keramat hingga tahun 2002 musola itu didirikan tahun 2002 wow baru tahu baru tahu baru tahu baru tahu baru tahu wah baru tahu thanks infonya bro toilet samping musola yang deket kancut itu masih ada gak sih min Ebim eh, yang yang agak hidden itu tempatnya ya tempatnya itu agak terlarang gitu jadi ada ada toilet uh, dia di deket deket sama lapangan futsal sama lapangan basket dan terus juga deket sama musola kan dia tuh kayak dia tuh kotor banget jarang banget dibersihin gitu loh waktu zaman pekamin yang sampai malam banget tiba-tiba ada yang nerok negor motor keluarin dah mau digembok parkiran oh ini emang tukang ini satpam kamar mandi gedung 9 serem gedung 6 serem, gedung 5 katanya serem. Audit gedung 4 tada serem. Audit gedung 4. Aku nggak tahu audit gedung 4 di mana ya. Oh iya ya tahu, audit gedung 4 tuh sering dipakai buat acara-acara kecil gitu, nggak terlalu besar ruangannya. Ruang gamelan katanya juga serem, gamelannya bisa bunyi sendiri. Tapi tetap aja kalau suruh balik ke masa-masa jadinya jadi mahasiswa kayak 13 tahun, tahun lalu mau 13 tahun lalu berarti kakaknya umur berapa ya aku 2013 masuknya gedung 6 kalau udah lewat maghrib berubah banget suasananya oke kita nyalain suhu udara mulai panas maaf ya maaf ya teman-teman kalau harus berisik dan suka ngeblur tiba-tiba hmm, hmm udah lama nggak tag nggak tag apa ya udah lama nggak take segmen ini karena ya kalau emang take pasti selalu ada gangguan kayak gini itu error error terus tiba-tiba nyala lagi sendiri oke okay? udah bisa lanjut ya gedung 6 kalau udah lewat maghrib berubah banget suasananya gedung 9 juga terutama lantai 3 di atas ruangan-ruangan rasanya banyak banget tuh kayaknya yang ada berterbangan di situ sama duduk-duduk karena emang tinggi banget oke kita cari gedung 9 nah ini di dalam auditorium nih nah ini audit gedung 9 sering banget dipakai ya, buat acara-acara aku lagi bahas gedung 9 nih gedung 9 juga terutama di lantai 3 di atas ruangan-ruangan rasanya banyak banget sih kayaknya yang berterbangan di sini sama duduk-duduk Iya gedung lama. Tutupan ya? Setuju sih. Parah sih gedung 9. Brrr. Lantai 2 sih emang agak aneh ya suasananya, apalagi kalau lu lihat langit-langit ke lantai 3. Aku belum pernah sih kalau lihat langit-langit di lantai 3. Terus Bener banget pak, patokannya tangga Pas di atas tuh spot angkernya <laughs> kalau mau naik bawahnya ada yang liatin dari situ ke arah tangga tuh kan berarti bener emang bukan aku doang yang lihat banyak banget yang diliatin jadi setuju spot paling angkernya di situ emang kayak ada yang ngawasin atau semacam kita tiap mau dongak ke atas tuh ramai orang gitu ngeliatin jadi di gedung di, gedung 9 lantai 3 itu emang banyak cewek-cewek banyak kayak dia tuh kor jepe, eh, ya, jin itu nyamar jadi kayak Eh, mahasiswa-mahasiswa gitu loh tapi emang gak sini sih yang di gedung 9 mungkin karena kita selalu berisik kali ya di gedung 9 itu ya karena selalu banyak acara gitu loh kalau di gedung 9 oh ada nih pernah lihat tapi di gedung 8 agak nggak biasa soalnya nih gedung kan adem banget ya waktu itu dari arah stasiun mau oke ceritanya cukup panjang kita ke gedung 8 Olen oke lanjut kita ke gedung 8 aduh duh. kalau gedung 8 apa sayang olen olen sayang kamu mah bangun deh babynya Gak bisa masuk ya Gak bisa masuk nah ini tuh belakang parkiran ini gedung ini tuh gedung 9 ini gedung 8 ini pesawat pengennya. oh ada nih pernah lihat tapi di gedung 8 agak nggak biasa soalnya ini kan gedung paling adem ya iya sih karena mau jarang dipakai gitu nggak sih nggak tahu deh kenapa atau mungkin aslinya baru-baru kali ya waktu itu waktu itu dari arah stasiun mau ke parkiran mobil lewat selasar gedung 8 oke berarti di sini malam-malam sekitar jam 10-an kalau nggak salah gedung 8 pasti dikunci sama tutup pakai pintu teralis nah pas gue jalan ke arah parkiran ekor mata sebelah kanan tuh ngeliat ada bayangan hitam di dalam gedung 8 jalan keluar dari kamar mandi ke arah meja resepsionis saking jelasnya sama yakin kalau lihat ada orang lewat sama yakin banget kalau lihat ada orang lewat terus sampai berhenti terus ngintip ke dalam gedung 8 buat mastiin lagi eh ternyata pintu-pintunya tutup dong lantai tiga perasaan dilihat lantai tiga perasaan selalu dilihatin sama orang jauh lebih kerasa lagi bright pokoknya kalau lantai tiga udah tutup literalisnya udah bener-bener taman taman bermain goib taman bermain bermain <laughs> taman bermain goib eh pernah lihat hantu Eropa cowok gak sih kayak angkatan kita tuh nggak pernah dikeliatin ya kalau hantu era Eropa cowok mungkin baru dikeliatin ya hantu baru kali siang-siang lagi duduk di kelas nungguin dosen bahasa Jawa dasar habis itu dosen datang pintunya kebuka habis itu dosen datang pintunya kebuka terus tutup kesendi tutup sendiri sebanyak tiga kali sampai akhirnya sama Mas Pras atau dosen bahasa Jawa dasarnya dikunci dan yang kasihan pas ada mahasiswanya yang telah dicantin sama beliau oh jadi kamu yang buka tutup pintu terus dari tadi <laughs> gak lucu ya <laughs> mudah-mudahan ada kelanjutnya tuh cerita lelaki Eropa aku gak pernah tahu nih cerita lelaki Eropa eh kamu tau gak sih ternyata ada ada makam keramat di belakang di belakang musola dunia katanya tahu nggak tempatnya di mana Hah? itu kan? aku tadi kan baca tuh katanya tempatnya itu di tempat imamnya tempat imam iya di bawah tempat imamnya jadi tuh jadi tuh dulu ada makam di situ kan tahun 2002 mulai dibangun tuh musolanya jadi ya, kalau ada makam pasti direlokasi tapi ya mungkin udah dipindah gitu loh pak enggak ini isinya makamnya dipindahin jenazahnya mungkin tapi aku emang nggak pernah ngerti sendiri sih pas pulang dari Kansas pernah lewat gedung satu x tuh berapa sih mas? <laughs> sembilan ya? Iya. Pernah lewat gedung sembilan terus lihat ke atas Eh kayak ada yang terbang merah mau maghrib <laughs> Pengen sok tegar Oh itu senja <laughs> Tapi badan keburu merinding terus kabur Teman sekelas katanya ada yang lihat saya Sepostur-posturnya, tampilan baju barong, tas sama sepatu sendal yang bin saya pakai sama semua masuk ke toilet gedung 5 uh, eh, gedung 5 gedung 5 tuh gedung 5 mana ya gedung 5 tuh tengah ya aku tahu gedung 5 tuh yang gedung kita ini eh uh, ah gedung arkeo ya denger apa sih namanya imla ya biasanya di situ ya eh apa sih aku lupa bukan gedung listening tapi saya yang itu malah gak nongol-nongol jadi dia masuk ke toiletnya terus gak, gak keluar lagi gitu loh gak nongol-nongol masuk ke kelas padahal letak kelas dan toiletnya tuh deket banget padahal lagi di jam itu saya yang asli lagi di kosan bobo enak lagi karena lagi bolos siapa tuh ya hehe biasalah gedung 6 kebanyakan kebanyakan gedung 6 tahu ceritanya karena dia deket sungai deket ya kan dia deket sungai terus deket jembatan Texas kamu pernah tahu nggak sih ada cerita dari dari jembatan Texas ini tuh yang cerita si Pudut nah Pudut teman aku tuh punya teman jadi kayak abis maghrib gitu loh dia lewat eh nggak tahu deh ini abis acara apa dia mau pulang tuh ke uh, eh, abis teknik apa mas abis teknik kosan apa bukan enggak kukusan apa kutek nah jadi kan ini FIB nih nah FIB kan ini FIB terus ini ada FT mana ya gak ada fotonya lagi kan di sini kita oke okay, kita telusurin ke sini tuh guys oke okay. oke okay, ini ada cerita lain cerita ini benar-benar cerita yang ini masih ang jadi ceritanya lagi anget tuh pada waktu itu terus diceritain gitu ke aku <laughs> ya Allah itu kayak aku aku ketawa gitu loh antara ketawa tapi kasihan tapi ya hitungannya ngeri juga gitu kan yang aku nggak suka dari kalau dari hantu tuh kayak gitu tiba-tiba nongol ngagetin dengan wajah anehnya gitu kan bayangin aja berulang aja berulang aja berulang ngecengin kayak gitu ih kan ngeri jenisnya apa jenisnya